Привет всем! Меня зовут Виктория Залеская. Видео это снимает Дмитрий Залеский. Сегодня я хочу вам показать а, нашу новую силиконовую девочку, которая родилась совсем недавно. И вот мы решили показать ее функции и вообще как она выглядит. Скоро будет в продаже. Значит, эта кукла изготовлена из силикона Экофлекс 30. Мягкая. Пальчики все гнутся. Вот. У нее есть функция, она может пить с бутылочки и писить, как обычно. Такую сосочку мы ей купили. Подойдет для этой куклы любая соска а, для малышей от 0 до 3 месяцев. Шапочка у нее будет в комплекте. А у этой куклы стеклянные глазки, реснички прошиты, а бровки прошиты, а во рту язычок десна, вот. Волосики тоже темно, из темного махера. Прошиты аккуратно. Мягкие, как у младенца. Сейчас мы ее разденем. и посмотрим, как она будет у нас писить. Все это мы продемонстрируем куколка будет выставлена на продажу в ближайшее время у нас на ярмарке мастеров в магазине Дмитрия Залесского. Также на международном аукционе eBay и других международных аукционах. Там, конечно, цена будет немножко выше, чем в России. Цена будет зависеть от того, кто больше сделает ставку, кто выиграет этот лот, тот получит такую вот эксклюзивную вещь коллекционную. А, значит, что я хочу показать, как она выглядит сзади. Вот. Ножки такие вот у нас. Все гнется. Все очень податливое. Так. Сейчас я ее напою. Покажу функцию. так. Уже напилась водичкой. Можно делать смесь из воды и крахмала. По вашему желанию. Подложу памперс, чтобы она писала на него, а не в свою кроватку. Вот все примерно вот так. Памперс мы берем. Всего хорошего. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.